今天给大家带来一首弹唱《爱很简单》。忘了是怎么开始，也许就是对你有一种感觉，忽然间发现自己已深深爱上你。 真的很简单，爱到地暗天黑都已无所谓，是是非非无法抉择。 那个疯狂的人是我。我。